мына телефонға қолтакет болды мына телефон тауып алдық елу мың бар боласыздар елу мың теңгелік келі боласыздар қадірмен ағайын мына қошқар темірхан айтбаев қошқарша басып кетті қадірмен ағайын елу мың теңгені бары аласыз елу мың теңгені келі боласыздар мына айналайын патша көңілді көрермен шетке таман шетке таман ыңғайлап бара жігіттер әрекетіне жақындамай артқа таман тұрыңыздар өтініш айналайын патша көңілді көрермен шетке таман тұрайық сынықшы бар ма екен сынықшы сынықшы болса мына жерде бір жігіттер мәреге турала мәреге турала мәреге мәреге мәреге бауыржан қора көкпар ауысады бауыржан көкпар ауысады деп жатыр көкпарды ауыстырамыз шаппай шаппа шаппа Қарагөзі ораз мырзаның атыменен төменгі мәреге қазіргі кереметтей салынған қарагөзі ораз мырзаның атыменен сайдан келген көмей көкеміздің баласы серік шабынды тастады ағайын аттың аты шалқұйрық